kwandika hano eh. ni umurimo w'imana hareruya bohereza itura ahubwo ariko abantu bagiye bemera banshinja ko nari mu murimo ah, nahoze guca ah. nimwe mbabwira ngo kwandika hano eh. nabyo ni umurimo w'imana ah, byoroshye eh. ndajya muri bibiri reka ikibazo abantu bagasoma bibiriya <laughs> paul bavuze ngo umutware none mfasha si umuntu w'imana umutware yavugaga ninde si umunyapolitike si umutware ngo umutware ngo natwarire inkota ubusa uwo muntu yavugaga nini none aravuga ngo ni umukozi w'imana washyiriweho kuguhesha ibyiza uwo munyapolitike ni umukozi w'imana yesi amahoro y'imana kuri mwe mwese mukomeza kutwereka ko mukunda ibiganiro bica kuri yoro tivi nkwifuriza kugubwa neza niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza gusa izere kirisito nk'umwami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 byo kuzamuka ama esikariye ngo umuntu yabanje kuba diyakoni ngo aba mwarimu ngahinduka ntuza ngahinduka ntuza paul yarakijijwe ahita aba potere sinigeze mbona paul ari pasiteri sinigeze mbona paul ari evangelisite bamumanuye mu gatebo gutya mu ntebo nk'imineke mu idirishya ry'idamasiko yamanutsemo yicaye muri ziriya ntebo ari apotre nta torero arashinga ntawe arabwiriza imana yamamagariye kuba apotre rero uba ngo nabaye mfite imyaka makumyabiri n'irindwi nabaye we mfite imyaka makumyabiri n'irindwi uretse ko ntanarwanyije iby'amatora agenda bazamura urumva nimba uri muri anglikani ntabwo uratangira urareka ibishopu ibyo byo tubyemere hari ukuntu sitirikitire y'itora rikoze uh, ariko njye nemera ko umuntu agira umuhamagaro eh, nimba umuhamagaro wari uw'intumwa ntago uzabanza ufite uwa evangelisite ngo hagati hazemo uwundi so intumwa rero eh, na umuhamagaro w'intumwa ku myaka makumyabiri n'irindwi nibwo imana mbwiye gutangira minisiteri minisiteri y'abantu bamwe bizera yuko ari umuntu ufite sare yishyura abantu twaragowe rwose koko sare niyo igira umurimo umunsi yose yari afite sare yitwaga ngo iki peterose yari afite sare yitwaga ngo iki paul se yagiraga yitwa ngo iki bajyaga mu masinagogi kujyamo impaka ahandi bakajya mu ngo z'abantu kwakwira bagakubita umurimo umurimo azirongazi uwukora si ngombwa ko ufite buridingi yitwa kuriya ahubwo ikibazo ni uko abantu badasobanukirwa ibyo ngibyo uyu munsi yutube yaje uhora umuntu uzitakana ngo uzakorera umurimo wanajya mu muhanda reka ndetse n'uzi ibintu bya kera bitaga amavuna ndetse n'uzi iby'akagoma ka kera ibintu byose bitandukanye uburyo bwo gukora umurimo ni bwinshi so uh, rero ngewe imana ku myaka makumyabiri n'irindwi mfite mirongo itanu maze imyaka umunani hafi icyenda nda Eh, kandi ashima imana impamagara yambwiye yuko ntagomba kwita kuri tayito ahubwo ngomba gukora resiponsabirite z'intumwa iranambwira ngo hari abapotere abantu benshi bitwa abapotere i kigali badakora inshingano zabo yabahamagariye bagakora iz'abandi usanga umuntu yitwa potere ariko akora ahora na mesaje pasitorale yitwa potere ariko ahora yitwara nk'umuprofete noneho ukibaza ibaze iryo zina ni rye iry'agatwiko kuki ushaka kubyitwa ariko utabikora imana irambwira ngo kandi uzigisha cyangwa ugira inama abantu bahawe uwo muhamagaro batazi inshingano zawo irangije bwa gatatu irambwira ngo utazita ku itorero rimwe iyo muhuye n'umuntu udatanga icya cumi wo muri adeperi ndamwigisha icya cumi kandi mbizi ko ku mudugudu w'iwabo kuko imana yampamagariye bose bose ariko wenda bose bafabasha kunyumva Eh, bose iyo umuntu aje kundeba ambwira ngo hari umukozi imana mwatsi ndamwigisha neza akagaruka guha ahubwo arengejeho ntabwo mwigisha ngo arime eh, afite amavuta turebe ibyanditswe ituro rye akwe aguhesha umugisha aporoze itorero wumva iki itorero itorero usobanurira abantu itorero itorero ah, itorero nabyo harimo ibibazo bindi Eh, ndabanza asobanurire itorero ko ari isireri y'umwuka donko de spiritual eh, chosen people ni abantu batoranijwe ariko mu isi kuko hariya kwa burahamu yabikoze mu buryo buri fiziko itoranya aburahamu abyara abana babyara isiraheli yakobo aba isiraheli isiraheli yayoborwaga n'abantu batatu hari abantu umuntu witwa umwami hakaba umuntu witwa umutambyi hakaba n'umuntu witwa umuhanuzi kandi abantu bose imana itegeka ngo ntihazagire umuntu ujya kubareba atajyanye ituro cyangwa se imbokoboko niko biri yavuze ngo ntihakagire umuntu uza mu nzu yanjye imbokoboko ntabwo hariya kuvuga ngo mu nzu yanjye ari ikibazo cy'inzu n'ihema ry'imana ni ngo ntihagire umuntu uzaza ku bantu batatu cyangwa se ku misozi ihagazeho umwe muri abo batatu aje imbokoboko ntiwari wemerewe kujya kure umutambyi imbokoboko niba wari ngo none se ejo sinamuzaniye icya cumi warakizanye icyacumi cumi ugaruwe n'iki noneho kugira ngo asenge natewe n'ibibembe sanituru umuhanuzi nta muntu n'umwe mu isano rya kera muzabona yuko agiye kuri uyu umuhanuzi atajyanye y'ituro umwami we ari guhita avuga bakagutema igihanga ntabwo we yakinaga none itorero rije bano bantu batatu n'ubundi bari mu itorero umwami ni apotire buriya apotre afite inshingano nk'iz'umwami yari afite muri isiraheli ku isiraheli rya kera nanone kandi umutambyi afite inshingano nk'iz'umushumba afite uyu munsi mu itorero ndetse mu baheburayo bavuga ngo ubwo ubutambyi bwahindutse ntabwo ubutambyi bwavuyeho bwarahindutse ntibakitamba by'aya maraso y'ibitabo ariko ubutambyi ntabwo bwavuyeho noneho abantu ugasanga ntibabasha kubisobanukirwa none umuhanuzi we ni muhanuzi n'ubundi nubwo wenda bariya bahanuraga kuza kwa mesi ariko n'abahanuraga ngo uyu murwa wari ufite amazi asharira abaye mazima n'uyu munsi baracyari bahari abahanuzi itorero rero ryubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi niko paul yavuze itorero ngo ryubakiye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi itorero ni iki itorero eh, ni ijambo yesu yakoresheje ariko si we warikoresheje bwa mbere n'aba herode bari bafite amatorero n'aba bari bafite amatorero itorero ntabwo ryahimbwe na yesu ntabwo ijambo ryazanywe na yesu doko etimoloji ijambo etimoloji y'ijambo ntabwo ryazanywe na yesu kuko uh, wibuke yesu yabwiye abantu abwira ngo uri petero uru rutare kuri urwo rutare nzahubaka itorero ryanjye i will build my church bivuze ngo ni bari bafite theya church theya church his church noneho ngo nanjye nzubakaho itorero ryanjye kuko iyo aba ari we uzanye ijambo itorero bwa mbere bivuga ngo nzahubaka itorero kuko niryo ryonyine rihari ariko kubera ko amatorero ari menshi yavuze ngo nanjye nzahubaka itorero ryanjye itorero iryo jambo yakoresheje mu kigiriki kuko ngiye muri masitazi nize Greek Greek dukoresha ijambo ryitwa ekereziya ekereziya ari nawe wenda bakora mu gifaransa ngo egirize ekereziya nujya gutayipinga muri google n'ubu ngiyemo nkandika ijambo ekereziya waseka ugahwera ubusobanuro buzamo hmm. baravuga ngo it is a political group of people itorero itsinda ry'abanyapolitike urumva urwego mbijyanyeho hararuya bise mfashwa ni ukuvuga ngo ni itsinda ry'abanyepolitike boherejwe n'ubwami bwitwa ubwami bw'ijoro cyangwa se ubwami bw'imana mm-hmm. noneho iryo tsinda rikaza kugira ngo rikore igikorwa cyo guhindura isi bivuze iki bivuze ngo ni filozofi yazanywe n'abagiriki yo gukora amakereziya noneho ubwami bwatera igihugu bwagifata uburyo bita gukoroniza bukahazana abantu abantu baturutse muri icyo gihugu gavana ugasanga aturuka muri icyo gihugu abandi bantu ugasanga baturuka muri igihugu abasoresha ugasanga baturuka muri icyo gihugu bakaza kugira ngo icyo gihugu bagihindure kigendere ku murongo nyine w'ibukuru noneho abaroma batera ubugiriki bagera mu mujyi wa tenayi atene y'uyu munsi ahabera jezo olympique barangije basenya uwo mujyi wa tene barangije kuwusenya bagera ku nzu y'ibitabo uko abagiriki bari abafilozofe kuva kera baravuga bati rero aba bagabo ni abahanga mu by'ubwenge reka iyi nzu y'ibitabo yo tuyijyane i roma noneho uburoma bumera nk'ubuvange niba nabita kuvangirwa butangira kujya bukoresha imbaraga za gisirikare za kiroma ariko bukoresha filozofi ya kigiriki muri iyo filozofi za kigiriki rero badopse harimo n'itorero ekereziya noneho abaroma bo baza kubikora ubushakashatsi barabinoza neza basanga kugira ngo uhindure igihugu cyawe uhindure umujyi bigusaba gushyiramo abagabo magana atatu uribuka abantu gidiyoni yari afite ibintu buriya tubona mu minsi ya siyanse na politiki biba bifite igisobanuro muri bibiriya no mu isi y'umwuka kiriya gihe kuba gidiyoni yaramanukanye n'abagabo magana atatu bifite icyo bisobanuye ku bintu bijyanye n'itorero magana atatu niba ukeneye ugahindura so noneho abaroma bahita bafata ikintu kimeze nka forumire buriya iyo bazaga urabona ko Israel igihe cya Yesu bari munsi y'ubukoroni bw'abaroma buriya abaroma bari barazanye abagabo magana atatu babazana hariya muri Israel noneho ba bagabo magana atatu baba bafite izihe nshingano gutuma mutekereza nkabo mukagira umuco wabo mukarya nkabo mukambara nkabo mukagenda nkabo mukumva yuko iby'agaciro ni ibyabariye abo rero nibo bitwa itorero ariko itorero rya kayisari none Yesu aravuga uri petero uri urutare kuri urwo rutare rero nzashaka abagabo magana atatu cyangwa se barenze magana atatu cyangwa se bari munsi ya magana atatu ariko ikizaba kigamijwe ni ukugira ngo babashe guhindura disi iki gihugu ah. bagihindurire gusa n'ubwami bw'ijuru niyo mpamvu no gusenga yavuze ngo mujye musenga muvuge ngo pateri hemoni ho eni sitori sora noyisi hagesiteteto onomasu eriteteho basira yasu iyo ni girike yavuze ngo uvuge ngo ubwami buza ntabwo ari gusenga ngo abantu bave hano bajye mu ijoro ni ugusenga kugira ngo umuco w'ijuru ibitekerezo byo mu ijuru amategeko yo mu ijuru um, umwuka uba mu ijuru iterambere ry'ijuru porotokole z'ijuru zize hano mu isi abantu batangire kubaho ubuzima bw'ubumana hano mu isi apotre ngira ngo abantu badukurikiranye itorero n'abantu n'abantu itorero n'abantu babyawe ubwa kabiri n'abantu babyawe ubwa kabiri n'imana mm. kandi kuko bibaha ubwenegihugu mm. bw'ubwami bushaka guhindura ubwami bw'ahaturi bakitwa itorero kubera yuko bafite izo nshingano ngo nimugende mubwirize abazizera bose mubahindure inshingano y'itorero rya kirisito hano ku isi ni iyihe ndavuga inshingano ndavuga inshingano mubasha kumva kubera ko mvuze mm. iri ku rwego rwa dimansiyo ya kane mbamo byabavangira mm. inshingano yo guhindura isi mm. ni nk'uko nyine bariya abantu magana atatu b'abaroma bazaga isireri guhindura igihugu bafashe bagizeho ubutware bamwe bajya bita abandi ko ari inzaduka hakabaho idini imwe ivuga ati iriya toro ni inzaduka iriya ni ubujiji none si inzaduka gute itorero ryavutse muri mirongo ine na kabiri wenda nka deperi yita umuntu inzaduka gute kandi nayo isi se ibayeho muri mirongo ine na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo ntabwo mvuze ko ari gihe adeperi yatangira itorero ririfata rikitaba inzaduka naryo ritamaze imyaka magana atanu na katolika ubwayo ntabwo izitabana inzaduka kuko nayo ntago yari iriho mbere ya yesu nta nubwo yari iriho yesu akiva mu isi dukurikiye amateka twabona hari igihe yatangiriye kubaho na papa wa mbere hari igihe yabayeho uretse ko bazaguye ko papa wa mbere ari petero no ngo hariya ngo ni bazirika ngo ya saint pierre ni ibyabo ariko ntabwo papa wa mbere yari petero ibyo ni uburyo bwo kugira ngo wenda bubake dogitirine yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbere y'uko ushinga idini ryawe hmm. ah, uyu munsi nagira ngo ubereye umuyobozi hmm. cyangwa se minisiteri runaka ubereye umuyobozi blessings for all nations be be fun be fun waba warigeze uba muri itorero ah, nasezeraniye muri anglikani uyu munsi madamu ni sekreteri kontabure muri anglikani donc urumva ko eh, n'abana babibye imyenda ku cyumweru bagiye guterana muri anglikani eh, ni umusekreteri muri eh, angirikani niba ari ituro rya angirikani neza eh? cyane <laughs> niba ari ituro rya angirikani ah, itorero rya adeperi wigeze urijya museke wigeze uribarizwamo niryo nakuriyemo ubuzima bwanjye bwose reka mbyite gutyo warikuriyemo ah, mu busore bwanjye mu bwana bwanjye ko data ari umuntu ukomeye muri adeperi nabaga nyirimo nyine hmm. njye no gusezerana wabibona ku mafoto y'ubukwe na videwo y'ubukwe eh, wari bishop icyo gihe cyangwa se wari reperezanta regari sibomana yaricaranye na muzehe gutya begeranye gutya kubera ko bajya no gusa abantu bateka ko ari murumuna umwe ari murumuna wundi ariko siko bimeze mm. so ni uko nyine muze hafite eh, iryo zina nyine mu idini apotere mutabazi nk'umuntu wabaye muri adeperi ntabwo uyu munsi ukibarizwamo ariko uraba wayibayemo mm. wayibayemo uranabyivugira uburyo wayikuriyemo uranayubaha ariko ntabwo na ku gikuru ubu ngubu bazarevize dogitirine zabo ibigaragara nk'ubujiji babisohoremo ibigaragara nk'ubujiji rwose bazabisohoremo hanyuma rero ndagira ngo uko ibintu birakura ibintu birakura buriya no muri katolike mm. katolike yageze mu rwanda ivuga ko mm. nta muntu ugomba kuza akarya ukarisitiya ngo ahazwe yavuye mu rugo mm. ariko byari uko abantu bazaga kuruka mu kiriziya ntabwo rero byari ibintu byanditse muri bibiri ariko bageze igihe ibyo bintu babikuraho so rero ari ukuntu itorero rigomba kurevayizinga ibintu byaryo tukiri ahangaha apotire ah, ah, ah, ko ndaryubaha ni abanyamwuka ariko ndabubaha hari ahantu uganisha ngira ngo tuza umurongo hmm. nahereye ku busobanuro inshingano z'itorero ni uguhindura isi bakabahindurira hmm. kuba ab'ubwami hmm. ariko mbisobanuye mu buryo buri tekinike ni ijambo riri mu itangiriro rimwe makumyabiri n'umunani ngo ibaha umugisha babwira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi mwimenyereze ibirimo mm. kandi mutegeke uh, ibikururuka n'ibiguruka mu kirere uh, ni ijambo rivuga ngo have the uh, be fruitful multiply have the dominion mm. be fruitful multiply replenish the earth subdue it and have dominion mm. izi nizo nshingano z'itorero to be fruitful to multiply to replenish the earth subdue it and have dominion kubyara kororoka kuzura isi kwimenyereza ibirimo no kubitegeka mm. bisobanuye noneho mu magambo bari bwumve kubera ko ibyo ni ibyanditse muri biriya badasobanukiwe nk'umwigisha mbibabwire noneho bisobanura iki mm. inshingano icyo twita de mandate cyangwa se the great commission eh, muri adamu wa mbere twari dufite great commission yo kugira dominion yo kugira ubutware cyangwa se yo guhindura nkoresha irya jambo guhindura kuko wenda ryo riboneka muri bibiri ryo guhindura the earth Ah muri mu mukeburayo tuba tuvuze ijambo bita tiyera tiyera twajya mu gifaransa ratere twajya mu cyongereza di afu mu kinyarwanda byo ni ubutaka muri adamu twari dufite inshingano ku butaka n'inyamaswa kubihindura ariko muri adamu wa kabiri ari yesu kirisito hareruya noneho tuhabwa the great commission kugira inshingano no guhindura cosmos iryo ni ijambo mu cyongereza bavuga ngo the world the afu na di wodi biratandukanye mu gifaransa babyita ah, romonde ntabwo bavuga aratere noneho bavuga romonde ariko iryo jambo cosmos iyo ugiye mu gihe burayo ukajya sesengura no kuricukumbura bigira ku yindi revo noneho bakavuga ngo it is the governing systems of the world ni ukuvuga ngo twawe inshinga to be fruitful to multiply to replenish the cosmos the governing systems to subdue the governing systems and have dominion over the governing systems mfite ibibazo bibiri nshaka kukubaza eh, iki ngiki ariko kibwiye abanyedini baguruka eh, eh, <laughs> banshije ko nari mu murimo nahoze ku ah. cyangwa mbabwira ngo kwandika hano eh. nabyo ni umurimo w'imana ah, byoroshye eh. ndajya muri bibiri reka ikibazo abantu bagasoma bibiriya <laughs> paul bavuze ngo umutware none mfasha si umuntu w'imana umutware yavugaga ninde si umunyapolitike si eh, umutware ngo umutware ngo ntatware inkota ubusa uwo muntu yavugaga ninde none aravuga ngo ni umukozi w'imana washyiriweho kuguhesha eh, ibyiza uwo munyapolitike ni umukozi w'imana kwandika hano eh. ni umurimo w'imana hareruya bohereza ituro ahubwo ariko <laughs> abantu bagiye bemera